Вот посмотрите, вот так он выглядит в запечатанном виде. Такая индивидуальная упаковочка, прочная. Упаковка на молнии. Очень удобно, поносили, положили назад. В товаре у нас визитка интернет-магазина Grand Start.ru. И давайте рассмотрим комплект. В комплект у нас входит, конечно же, маска. Сейчас я вам распечатаю, покажу маску. Вот такая вот резиновая маска. Посмотрите, вот так вот она выглядит. Она универсальная, одного размера, но она вот тут вся тянется, поэтому вот так-то она выглядит внутри. Вот. И вот так вот она выглядит спереди. Очень удобная. И, кстати, очень похожа на настоящую, как из фильма. Вот такая вот маска. Далее в комплекте у нас идет галстук. Такой вот черненький галстук. Он не очень широкий, ну вот такой вот атласный галстук удобный. Длинный довольно. Далее в комплекте у нас идет шляпа. Желтая шляпа вот такая. Из э, бархата такого желтенького. Ленточка и здесь уже такая идет страза. Шляпа универсальная, тоже одного размерчика, внутри на подкладочке. Далее в комплекте у нас идет ярко-желтого цвета пиджак. Вот такой вот, посмотрите, пиджак. Здесь он на подкладке в горошек, белый с черным. Пиджак идет с длинными рукавчиками. Внутри он тоже на подкладочке. Здесь у нас пуговички пуговички ну, это, конечно же, все расстегивается. Внутри атласная подкладочка желтенькая. Здесь уже у нас как имитация кармашка, но кармашка на самом деле нет. Тут как будто с платочком здесь все пришито. Вот так вот выглядит сзади данный пиджак. И, конечно же, в комплект у нас еще входят штаны. Штаны в цвет пиджака такие брючки желтого цвета. Материал плотный, прочный, яркого цвета. Вот так вот выглядит. Здесь все аккуратненько прошито у нас. Все ровно. Брючки у нас идут на э, пуговички и на молнии. Здесь небольшая резиночка по талии. То есть э, удобно, что регулируется. Вот весь костюмчик, то есть это пиджак, э, штанишки, маска шляпа и галстук. Весь набор. Если вам понравился данный костюм, и вы хотите его приобрести себе на какой-то утренник, праздник, то, пожалуйста, заказывайте в интернет-магазине grastar.ru.